Licha ya kikosi chake kuzidiwa alama moja na klabu ya Manchester City ambayo ina mchezo mmoja mkononi, meneja kikosi cha Arsenal Mikel Arteta amewataka wachezaji wake kuendelea kupambania ubingwa wa ligi kuu nchini England msimu huu, msimu wa mwaka 2022 2023. Arteta alitoa kauli hiyo baada ya kikosi chake kuibuka na ushindi wa mabao mawili kwa sifuri dhidi ya Newcastle United katika uwanja wa St James Park juzi Jumapili ya Mei saba. Bao la kiungo na nahodha Martin Odegaard na Fabian Schär ambaye alijifunga yalirejesha matumaini ya Arsenal kuendelea kuwania ubingwa wa ligi hiyo msimu huu. Baada ya ushindi huo, Arsenal imeshika nafasi ya pili ikiwa na alama 81 katika michezo 35, wakati Manchester City inayoongoza ligi hiyo ikiwa na alama 82 baada ya kushuka dimbani mara 34. Tofauti ya mchezo mmoja tu hapo kati ya Arsenal na Manchester City, ambapo Manchester City kabaki na mchezo mmoja mkononi. Sasa Arteta ambaye ni raia wa Hispania amesema kwamba bado kikosi chake kina nafasi ya ku kutoa ubingwa huo msimu huu. Meneja huyo amesema kwamba wachezaji wake wanapaswa kuendelea kupambana, kwani anaamini mambo mazuri hayako mbali. Ni kweli mambo mazuri kwa Arsenal ya kutoa ubingwa wa ligi kuu nchini England msimu huu hayako mbali. Dondosha komenti zako hapo kwenye upande wa comments nasi tutaluka nazo. Mimi naitwa Deus von Bismarck, jezi nambari 17 mgongoni.